Yango nalobaki awa nde eza likambo ya bongo, eza likambo ya mayele, eza nde likambo ya façon ya ko s'exprimer. Alors baobenga nga ebele mpo napesa bango mpe mayele, nayesa bango bazalaka bon, botikalaka kaka bongo. Eh, naonyata bino, naotikalaka kaka konyata bino parce que je suis un contre 100. Voilà, bonjour, bonsoir na ba fans nyonso ya Canal de Star. Eh, bino nyonso bolingaka Naomi Musai, Air force one bobi mikolo bo mesana na kombo wana cable mère Naomi Musai cable mère voilà merci na bino noso vraiment bo attirer bo attirer ba tension na bino na canal de star wana na pense beaucoup na boss na ngai boss na ngai héritier kaleba motema ya Russia kaleba PHD yongo balobi PHD yo ngo eh papa social papa moko bien motema ya ornella musayi merci na bino nionso christo vale mobali ya muindu bo lelaki lelaki trop vraiment bobi balobi rit adia un contre sa azonga na kati ya plateau na nga canal de star boyebi ke nga asalaka kaka nde toyokanaka na zongisi ye lisusu awa vraiment rit adia toza na ye vraiment awa rit adia bonjour Bonjour Naomi Musayi. Lobela ba fan na yo mwa liloba moko boye place baza mitema ekita quoi. Bon na lela bino ya fort mes fans ba fans na nga nionso ba fans na nga baza na Paris na yebi ke bo fandi ebele po bo landa lisusu votre un star prefere na yebi ke na komi la star prefere na mitema na mitema na bino eza kaka nga alors ngai oyo na ye na salaka oyo bo lobaka oyo bo sengaka na zala juste là pona bino Na pesi bino ba mbote ya trop a trop a trop naza a liboso na bino tu veux quelque chose tu m'appelle bino moko boyebi nde tosalaka na leli bino ya fort ya tembe merci beaucoup. Voilà merci merci na bino vraiment bozala branche bo s'abonner na HD consulting TV bolanda mangambo ya bien nde eza na Ritz toko panza lelo na Ritz vraiment na yebisi bino ya vrai emission oyo ekoyinda. na ndenge ya mystique Ritz yebisa biso osimbi wapi yaya na mito kill mobimba Ritz adia Ritz adia Ritz adia yaya secret no eza nini babiki okomi na kisi mbala moko paye car eza nini yaya yo kutu obi eh kin mobimba eza nde monde mobimba obosanaki eza nde monde mobimba Na yebisa bino toujours eza likambo ya kisi te eza nde likambo eloko oyo quand tu t'exprimes bien batu mususu ba landaka loyenge te batu mususu ba landaka pe ah mwana wana aza na nini na mutu eh mua mayele mua bosusu ezali batu mususu ba landa yo à travers eloko ozo pesa bango de mon de ma part moi je donne le mon mieux na pesa le meilleur na mayele naza façon d'etre ya mutu ndenge ezalaka naza je suis respect envers tout le monde batu nionso ba fans na ngai nionso ba benga ngai nazala respect envers bango et puis je m'exprime très bien je suis bien eduque na sala nde oyo ba fans bako senga alors pourquoi pas ngai pe soki na kotisi mua demande ba realiser yango directement po yango ewumela te quand je J'appelle à 12 heures juste 12 heures 30 ekomi pona nini naza vraiment fan na bango Wana ba nani? Wana ba fan na yo ya ndenge nini? Yebisa biso. Ba fan ya awa te etats unis si etats unis nayebi ke baza ebele donc soki na bandi otanga awa tokolemba hein temps ekende ba fan ba americains. Hein ba americain ba bresilien tu vois wana nde ba fan na nga penza ba masta na nga kati na lele bino nde mutu bo sala nga po na zala tu vois eh yango na lobaki awa nde eza likambu ya bongo eza likambu ya mayele eza nde likambu ya façon ya ko s'exprimer tu t'exprimes mal batu ba comprendre yo mabe tu vois eh emission sans tabou eza musala Eza te ke ozo sala musala moko boye na loyenge. Nga naye na système ya musala. Na mi pesi mayele na nga na musala. Eza te ke nazo sala na ndenge ba aventure loyenge kaka bongo bongo te. Eh ba oyo bazo sala loyenge bongo bongo na yebisa bango bako zala kaka bongo. Alors bako benga nga ebele po na pesa bango pe mayele na yebisa bango bako zala kaka bongo. Bo tikala kaka bongo. Tellement na tanga je suis diplome a commercial administrative comme je suis là oko pose nga question na repondre na question oyo o pose nga eza kaka justement ba question o pose na o repondre na fingi mutu te wa vraiment bo excuse nga bo limbisa ngai na fingi na nga mutu te so se sentir que na fingi yo Eeh naza na nga prete. Soki yo obenzi yango na motema mabe nga nalobi na motema malamu yo soki obenzi yango na motema mabe mais bima pete bima sikoyo tosolola toyebana soki reellement na fingi yo soki omoni ke bien na fingi yo bon nakoloba pe pona nini na fingi yo mais nga nabanga na nga mutu te mais de ma part naza sur na nga ke na fingi na nga mutu te nazalaki clairement na mutu nionso Hum na mutu nionso quand tu te vois tu te sens mal à l'aise que na fingi yo bima kasi to solola eh nga naza wana nao yamba nanga yo ata yo so ofingi yo siko nayebi ke au finga na ndenge mabe mais nga na lobaki na finga ki te na lobaki mais so siko aluki rando keba la vibration nao vibolo mabe okoka te okatana. afingaki te eeh. Voilà merci boyoki Rit ndenge alobi ke afingaki te alobaki par rapport ya ba question oyo na bandaki ko pose yo voilà toleka na to sauter page wana Rit toyoki ke ozo organiser marche de sante pesela pona marche wana ekozala quand et puis ezala ndenge nini? Bon balobi biso nzambe apesi yo eloko moko boye tangu osalama na misu ya batu. Il faut profite eh nde nga pe mayele oyo tata nzambe apesa apesa ngai yango nde nao salela yango na nga na profite na mwa occasion nzambe atikeli ngai na profite pe yango yango na organisaki nano un nom les amis de rite les amis de rite wana to parle sur eh, il faut nasala pe ba plub na koyeba na internet eyebi nga mais boye circulation bayebi nga te bayebi nga rite ya kala na mais il faut changer Batu bayebelaki yo na rite wana il faut bayebela yo sikoyo na rite ya kilelo. Uhmm yango na organisaki les amis de rite toza wana justement ba sortie toza wana justement kobima kosala publicite ya chaine puis kosala publicite na ngai alors pour première sortie pona oningisa mokili pona oningisa rdc yango na organisaki marche de sante marche de sante wana Bon nayebi ke ba fans nanga baza ebele alors oza na posa polo oza na posa omona la vibration kaka na telephone na nini boye mais okoki pe ko profiter na occasion oyo na pesi bino okoki o profiter tu m'appelles ou bien o s'abonner okoyeba makambo ebele eeh polo ezali na marche wana et puis na tie shooting oza na posa okanga photo na la star votre fan yaka okanga photo na nga tu te sens à l'aise oza vraiment à l'aise libre na nionso toza na oza na droit ya mulangi no ya mayi quand on va terminer tofanda oza na droit ya komela oza na droit pe ya polo tu vois oza pe na droit ya participer na photo Oza na ba cinq droit na main na ce paf c'est du dollars seulement pona nanu eza première sortie pona ba fans na nga nao baya ebele po to mesana pe na yebisa bino toujours nga na yokaka nde bino na koki osala eloko moko te na loyenge po naza mutu ya vantard te nazalaka vantard te nasali yango po ba fans na nga bazala alaise po ezala mbongo moko ya se po mutu nionso azala wana a participer alors bino batu bolinga ngai na sengi bino bolakisa que bolakisa bolingo na bino en pratique comme ça na sengi bino bozala ebele ebele ebele bosomba ba polo na bino bozala wana dejà omoni que reservation boza cinq personnes tu appelle dejà ba reserve lo dejà ba polo parce que eza pe na suka Naotia pe date limite oyo naoteka lisusu polo te ça sera le 13 septembre marche eza le 13 septembre mais boyeba à partir dejà toza lelo le 20 à partir dejà ba le le 5 ba tu ba le 12 wana eza dejà limite ya suka polo parce que je sais que boza ebele alors tu veux un polo tu veux marcher avec la vibration un contre 100. Eh votre fan prefere fan na bino ya motema ngai oyo naza na organise yango mpe mpo na ngai mpe nayeba ba fan na ngai eza te kaka telephone eza kaka te naza mpe na mposa nayeba bino tosololaka en live yango na organisaki yango bozala wana bozala desi te boyebi bien ngai napesa bino kaka makambo ya bien to marche tozala à l'aise à l'aise toujours s'abonner toujours na HD Constitutive nde boyeba makambo ya Eeh la vibration un contre 100 na bengisi bino ba fan na nga ya basi mibali couple tu veux etre là donc naza wana bo decevoir ngai te bo longola nga masumu mais na sengi pe mingi mingi na batu oyo bako soutenir ngai po naza mwana na bino naza leki na bino naza ndeko na bino eeh na sengi ba soutien na bino ya ebele osepeli na organisation na ngai Nzambe alobi soki omoni mutu apesi pamon ya bien il faut ozala wana pona o contribuer nzambe ye moko ayebi oyo nini akozongisela yo nazo senga kaka ba fan balinga ngai oyo oza na paris oza na etats unis oza na bruxelles oza na bresil oza na angola bana lubumbashi na pesi bino mbote ngai oyo na ye sikoyo natala sikoyo vraiment soki boza vraiment ba fan na ngai Bolinga nga makasi bolongola nga soni nao senga ba soutien na bino a propos ya organisation na ngai nao senga yango makasi soki osungi nga nao bosana te ko pesa yo merci epuis nzambe na nga ao pesa yo ebele oyo na linga na loba a propos ya marche yango wana. Voilà merci merci vraiment Rit Adia eh, eza na fan na yo moko eh akomaki alobi ke Rit Adia Ba conseils nayo opesaka esungi famille na ngai. Tango batu bakoma mamba bongo esalaka ko ndenge? Esalaka nga plaisir avec sentiment. Wana kutu ba komela moko pe akomelaki nga abi libala na ye ebongi. Po omona que na emission oyo musala oyo nao pesa nde le meilleur en moi. donc à travers na yo grace na yo ozongisi mabala ebele alors merci na bino nde bo s'abonnaki bo pesaki nga confiance bo pesaki nini HD consulting confiance pona olanda ngai bozala wana toujours omoni ke problème eza na libala na yo naza wana naza docteur tu vois na docteur naza muana Oyo mususu alobaki oza no muana na age mais na mutu okola merci na yo vraiment na sepela mingi na commentaire wana yango na lingi pe na yebisa bino quand tu as un problème na couple meme na famille boye ata mua makangu pe po mobali abala il faut ozala bien Alors soki omoni oza na problème moko boye ko hesiter te ko benga ngai. Naza wana pona ko pesa yo conseil, naza wana pona ko lakisa yo eloko nini oko sala pour reussir mobali na yo to pe mwasi na yo. Hum naza wana couple omoni koza na difficulte moko boye mwasi o koka te ngai na zongi je naza sur na ngai que na zongisa libala wana nde pe na zongisi ba mabala dejà ya batu. Oui dejà nazongisi ebele. Mais sikoyo il faut creer groupe moko pe ya WhatsApp soki mutu aza na problème akoti na groupe wana akomeli yo ou bien en prive nayebi te ndenge nini okosala. Oui eloko wana pe fallait pe nasala yango mais je pense botikela ngai au moins lelo tu vois il faut ba mega ezala nasala yango mais naosala yango ebele pe basengi yango il faut nazala na groupe moko prive. Oyo makambo mosusu na kosala en prive biso na biso eh, na kosala yango mpo na bino ebele mpe basengi nga yango na kosala yango mais à part wana ko hésite te so omoni problème omoni likambo moko boye mpe eleka tu vois omoni elo moko boye eleka moto moko basala oyo mabe aza na mposa bozongana eh ko hésite te mpo opesa mpe sujet na yo nalobela yango Ko hesiter te po opesa sujet na pesa yo conseil. Po nga nako pesa yo conseil moko oyo o reussir, oyo o gagner, oyo eko zongisa yo na temps à l'aise. Ko hesiter te. Mais nao salela bino pe groupe yango nao sala bientot là, nao sala alors na yebi ke ba fans na ngai baza wana toujours pona ko landa nga. Et place nioso nao kende bango pe bako zala wana. Dejà ba lakaki nga eh ba be place nioso oko zala biso pe toko zala ta kaka yo eh la star du monde entier. Naza na muana il a dejà quatre ans na tanga na sisa ba etudes na nga na 2015 tu vois banda 2015 na tanga na ecole moko saint Augustin na lemba terminus na tanga na ecole ya ba sango primaire na nga mobimba to na passe seyo na ke internat na bandundu ville na lycee mama boyokani na sala trois ans. Et puis tango nazongi awa nakokaki te ba ecole moko ya prive nazonga kaka na ecole ya basango pour vous dire que naza bien eduque eza juste mua musala eza mukana nzambe soki abaki ako ako akopambola nga na sima ya ya nzela oyo na ondima yango yango na ndimaki yango pona bino bozotinda ba video ni eza bien te. Ngai naza vraiment ndumba te ndenge bo po dejà po so mutu asenga ce que dejà ba tindelaka ye ce que dejà asalaka ngo pour va vous annoncer que moi je le fais pas il faut na garde nzoto na ngai il faut na pesa valeur na nzoto na ngai alors eloko nini eza elakisa que so na tindeli yo o garde ngo kaka pona yo moko. Ko publier nga esala nga bien te tu vois esala muana nga pe bien te maman ya muana wana tala makambo asalaka alors nga nasala yango te pour vous annoncer nasalaka yango te te tu veux voir un video sexy kota ka s'abonner kaka ti naza pe sexy dejà ti ozui kaka mua video wana otie yango ba mua na telephone na yo pourquoi olingi kaka ya biso mibale oza na ba pensee nini? Soki omoni que olingi Ruth na ndenge ya solo, osenga biloko wana te. Soki omoni que oza na posa Ruth akoma penza mwasi na yo, osala biloko wana te. Osenga yango te. Alors naza wana te po na yango. Nayelaki mosala, naosala mosala na ngai ndenge esengeli. Po mosala na ngai nde eza ba serieux pe batala yango, bato moko ya minene lokola ba Lambert de Paris eh! Batala yango. Afandi pee couple pe bayoka conseil sikoyo bamona buzoba omoni te bako ecarte nga c'est pas bien nasala yango te naza na pona musala conseil naza wana tu veux un un video sexy na sans tabou dejà emission wana aleka nazalaka dejà sexy yo s'abonner zua ngu kaka ekoma telephone ça sera mieux au lieu nasala lelo ya boye. Voilà merci merci vraiment beaucoup Rit Adja la vibration incompressant tokomi na biso na suka ya emission pesa message na yo oyebi ke ekoyinda makasi le 28 aout anniversaire ya Naomi Musai kotela ngo mwa piment esalaka mwa kitoko po nayoka pe bien. Nabosani kutu nabosani mais tokoyemba mokolo yango nde nakoyemba nakosala satan. Rit Adja bina fort il faut ba fan na rit adam bobisa sa emission mo jour musa abina abinaka na yebisa bino lesa bino na nzoto pete bicarbonate te ta nzambe apesanga nazala nzoto pete na olakisa bino mwa demonstration mwa moke à la prochaine ma bosabone kaka toujours mpo bomona sikoyo bilenga rite oyo oh, naomi mosala ya osengela bino Eh eh. Na emission nanu te mais mekisa bango te hein. Te bo comprendre eh bo comprendre eh. Nao pesa bino bilengi mais à la prochaine nao pesa bino bilengi mais pour le 28 maman na ngai babi tokanga lemba eh taka Naomi Musiayi La pulga mwasa pembe mwasa munene mwasa pua te koka oyo oza la grande star te hein toza wana le 28 le 28 le 28 nasi ekoleka boyoka posa hein yanga pe bientot la mais malembe malembe kaka nasenga bino bozalaka ebele na marche de sante Eh merci. Voilà merci tokomi na suka ba dedicace baza te eza te. Bon na pesi mbote na ngai na PHD tonton heritier na lela ya fort na lela bango ya tembe christlo mobala mbinga mobala mwendo eh babie nda kangi masolo Un grand cameraman lokola ye azala nanu te. Azala te azala te na pesi mon tonton heritier ba heritier bazala mibale mais eeh ye wana yo penza oyebi je vous salue à tous mais ba fan na nga nionso na pesi bino mbote na koka ko tanga ba kombo te po boleki ebele bino bo yebaka kaka soki na tangi Etats Unis seke oza na kati Soki na tangi Paris oza na kati, soki na tangi Bruxelles oza na kati, soki na tangi Togo oza na kati, soki na tangi Kenya oza na kati, Lubumbashi, bana Lubumbashi, bana Est ah na yebi te mokolo toko monana boye bo sisa ngo eh merci na bino nionso bo s'abonna toujours pona olanda la vibration un contre 100 na mi pesa titre na eza Nzambe kaka fula nga na litoyi mi benga un contre 100 Eh tango nzambe nzambe dejà ayebisi nga mibenga seke nzambe akopesa nga makasi azo bwakela nga biloko moko boye na mutu po na banda osala eh merci na bino bolandaka nga ya trop ya trop na sepeli makasi na sepeli makasi nako sepela lisusu na yoka eh ba reponse na bino na oyo na propose bino eh lokola bato bako soutenir ngai ba soutien na bino eh Merci na bino je vous aime beaucoup beaucoup merci. Voilà merci na bino nionso botiakaki attention Ornella Musai ma grande sœur chérie eh, PHD Yongo motema ya Ornella Musai héritier Kaleba motema ya Rice ya Kaleba merci na bino nionso eh, vraiment anniversaire na nga le 28 août non sepela na mona ba message ba appel vidéo donc Ba oyo pe ba sololaka naza na posa bo solola ata ka cable mère Naomi Musai air force one eh ma fille cherie Jolina ikukumu Jolie ikukumu papy ikukumu famille ikukumu mobimba eh balobi mwana na nga ya motema mwana na nga ya motema Prefina Prefina Ramazani Loïc na na bana mwa dev mwa boye po mwa presentable eza bien na matanga baya ba sentir toza arche ya fin la maison la richesse nous sommes là nous sommes là nous sommes là oza na posa ozwa bon moko ya kanda ya kano eza teke kaka batinda ye uta poto te ba pièce na biso pe a eleki ya poto eh la vie moi ça comme ça te napesa bino nde makambo Nayebi que boza wana ebele boza branche bolanda nga kaka place nionso naoke bino boza wana pona nga bo soutenir nga naza awa na kati ya maison na bino bobenga ya trop nayebi ke bobenga boye ebele makasi mpo nga nakosa bino te alors toza na mposa oya na la maison la richesse toza wana toza justement na commune ya ngaba ozwi transport outi wapi oza na commune nini tu prends justement le transport commune de ngaba okiti na arrêt Reference, Salle de fete Palais Royal donc soki okoti Kianza omoni salle de fete moko wana Palais Royal toza wana en face na ye. Numero ya telephone oyo nakoki kopesa eza plus 2438101634981016349 wana nimda biso soki obengi biso ozua biso na numero wana Tokosala marche vraiment ndenge nionso tout bokozala na ngo tokosala. Toza wana toza wana pona bino ngai naza wana pona bino na kosaka bino te na sera bino toujours ya bien na sera bino toujours ya belle botala ba qualite ba piece oyo maman na nga oza ngo su wapi ba piece ya kanda oza su wapi chez FM toujours Toza wana na bino tolenda na olenda ka na bino naza partout place nioso boluka nga bomona nga la vibration un contre 100 nako sate nga yo naza wana alors boye ebele boye ebele boye esanga mwa genre mwa bien ke ba fan na nga baye ba fan na nga baleli po awa eza nde maison na nga maison na nga comme maison ya vie na nga